地球上有许许多多现代科学仍然无法解答的谜团，例如不明飞行物与外星人、百慕大与平行时空、时间凝固与时光倒流、天堂与地狱、母大陆与大西洲、人类起源与史前文明、灵魂出窍及灵体不灭、因果报应与轮回转世、地轴的偏移与月球的来历、上帝的由来及摩西的身世、圣母玛利亚的受孕过程、耶稣来自何方，现在何处？ 金字塔的来源和用途，人类与地球未来的命运等等，这些不解之谜困惑了地球人类长达数千年之久。然而，在居奥法国人米歇戴斯马克特受邀前往顶级星球游览之后，终于为我们带回了终极答案，并按照上帝们的旨意，将此番天堂之旅的亲身经历汇集成册，出版了《海奥华预言》一书。书中的一切颠覆了人们以往固有的认知，你可以不必相信。 但你有必要知道，《海奥华预言》第一章：神秘邀请。我突然醒来了，不知道睡了多久。我精神饱满，感觉灵敏。可是，我的天！现在几点？丽奈正睡在我身边，她双手握拳，就像她平常睡觉时那样。我一点都不想再睡了。我起床，在走向厨房时看了一下表，才半夜十二点三十分。对我来说，在这个时间醒来真是太罕见了。我脱下睡衣。 穿上裤子和汗衫，干嘛呢？我不知道，我也没法解释为什么我会走向书桌，找了张纸和圆珠笔后，我的手似乎有了他自己的头脑，完全不受我的控制。我眼睁睁地看着我自己的手在纸上写下：“亲爱的，我要离开大约十天，你完全不必担心。”我将留言条放在电话旁，走出门口，来到走廊，避开走廊里的桌子，桌上仍摆放着昨晚玩的象棋。 棋盘上白色的国王仍保持着被将军的状态。我悄无声息地打开那扇通往花园的门。夜晚看起来充满了一种神秘的亮光，但这光显然不是来自星空。本能的，我开始想今天的月相是什么？估计着月亮大概要升起来了。这儿，澳大利亚的东北，我居住的地方，夜晚一般是很明亮的。我走下楼梯，来到悬松旁。平常在夜晚这个时候，我们会享有奇妙的音乐会。 青蛙和蟋蟀的叫声会充满整个夜晚，但现在园中是死一样的寂静。我感到很奇怪，还没走几步，藤树的颜色突然变了，房屋的墙壁和悬松以及所有的一切都沐浴在一种蓝色的光辉之中。我脚下的草坪看起来像波浪一样起伏，悬松下的地面也是如此。藤树形状像被打乱了，而房子变得像在风中飞舞的纸一样。 我开始意识到有些不对劲，并打算返回房间的时候，突然发觉自己已轻轻的漂浮了起来，缓缓的飞过藤树之后，上升的速度开始加快，脚下的房子变得越来越小。我困惑而又惊恐的喊了起来：“怎么了？发生了什么？”“没什么，米歇，一切正常。”一个身材高大的人出现在我的面前，他身穿宇航服，戴着完全透明的头盔，微笑着注视着我。至此。 我坚信自己一定是在做梦，不，米歇，这不是梦。他似乎洞察了我的内心，并回答了我头脑中的问题。我解释说：“是这样的，因为在梦中总是这样，最终你会发现自己掉在地板，头上碰出个大包。”他微笑着没有出声。我继续说：“你在对我讲法语，那是我的母语。可是我居住在澳大利亚，这里讲英语，这你是知道的。”我知道。这肯定是个梦，而且是个荒唐的梦。 不然你怎么会在我家院子里？我们不在你家的房屋院子中，而是在他们的上空。得了，这肯定是一个梦。我会掐一下自己来验证这一切。说着，我真的就掐了一下自己，感觉好痛。他笑着说：“米歇，现在你该满意了吧？”可是，如果这不是一个梦，为什么我现在会坐在岩石上呢？而你是谁？你的身材怎么和我们不一样呢？我的身材正常，在我的星球上，我们都是这样，一切都正常。 我亲爱的朋友，我希望你不会介意我这么称呼你。如果我们还不是好朋友，我相信我们很快就会是的。他站在我面前，微笑的脸上显露着智慧，全身都散发着神圣的气息。和他在一起，我感到十分安心和平静。有生以来，我从未遇见过这样的人。于是我说：“当然，你怎么称呼我都行。那么你呢？你叫什么名字？”我的名字叫涛。但首先，我想强调一下，从现在起。 所有的一切都不是梦。的确，这是很不平常的事，因为某种原因，你已经被选出来做一次旅行。这以后会向你解释的。对于地球人来说，还没有几个人这么旅行过，特别是近一些时期以来极少。此时此刻，你和我正处在另一个时空，一个平行于地球物质空间的时空。为了使这次旅行得以成功，我们使用了时空中。此时，你的时间是静止的。 你能够处于这样的状态，可长达二十至五十地球年，而在你返回时，你就像未曾离开一样，你的物质身体将丝毫不变。那边那些人是谁？他们怎么穿着上个世纪的衣服？在乳白的光线下，我隐约辨认出那些正在交谈着的和在稍远处走动着的人们。他们的存在是可以理解的，以后你会知道的。 这里的死亡率极低，他们仅会由于自杀和意外事故而死亡。时间在这里是凝固的。这儿有男人，也有女人，也有一些动物。他们的年龄在三万年至五万年之间，甚至更久。可是他们为什么会在这儿？他们是怎么到这儿的？他们是在哪儿出生的呢？他们来自地球。他们之所以在这儿，仅仅是因为意外。什么意外？你听说过百慕大三角洲吗？我点了点头。很简单。 在这儿还有其他一些不出名的地方。这一层空间与你们的物质空间相互交错重叠，二者之间形成一个通道。靠近这个通道的人、动物或其他东西会被完全吸入。举例来讲，一支船队会在数秒钟之内消失得无影无踪。有时候，某人或某些人会在数小时、数天或数年之后返回你们的地球空间，但更多的是他们一去不返。若有人侥幸返回， 并向人们讲述自己的经历，绝大多数人都不会相信他。如果他坚持，他会被当作疯子。在明白了人们对他的态度后，这些人也就只好闭口，不再提这种经历了。有时候，返回的人得了遗忘症。如果他恢复了一定的记忆，那也不是在这层空间的记忆，因此他也不可能对揭示事情的真相有任何作为。举一个典型的例子，就在北美，有人进入了另一层空间。 一个年轻人在去离家数百米远的水井打水时失踪了。大约一小时后，他的家人和朋友四处寻找他。因为刚下了约二十厘米的雪，令搜寻变得异常简单。他们只要顺着那人的脚印一路寻找就行。然而，就在田野的中央，脚印消失了。四周既无树木，也无任何高大岩石可让他跳上去，没有任何奇怪和可疑的迹象，可脚印就是消失了。 有人认为他是被外星人劫走了，但实际上并非如此。以后你会明白的，他其实是被吸进了另一层空间。我确实听说过有这么回事，可是你是怎么知道这一切的呢？这你以后会明白的。他没有正面回答我的问题。我们的交谈被一群人的突然出现打断了。这些人是如此的奇怪，以至于我又开始怀疑这一切到底是不是在梦中。大约十二个男人，还有一个女人。 从离我们一百米远的一堆石头后冒了出来。更奇特的是，这些人像是从描绘史前生物的书中走出来的一样，他们蹒跚着像大猩猩的步态，手里挥舞着现代人怎么也不可能拿得动的巨棒。这些吓人的生灵径直冲着我们而来，像野兽似的吆喝着。我转身想逃，涛告诉我没什么可怕的，并示意我待着别动。他将手放到他腰间的扣子上，转身朝向来者。 我听到一连串轻微的咔嗒声，五个最强壮的人应声倒地，一动不动；剩余的人完全止住了脚步，开始呻吟起来，并拜倒在我们的面前。我又看了一下涛，他站着像个雕塑，神色凝重，眼睛盯着对方，似乎试着将他们催眠。后来我才知道，他是在用心灵感应向对面那个女人发布命令。这个女人突然站了起来，在我看来是在用喉音朝着其余的人下达命令。 这些人起身，抬着那些尸体，朝着来的方向退了回去。我问道：“他们在做什么？”他们将用石头埋葬他们的同伴。你杀死了他们？我不得不这么做。你说什么？我们真的这么危险吗？那当然了。这些人在这儿已经有一万或一万五千年了，谁知道呢？我们没时间研究这个，而且这并不重要。但这更好的印证了我刚才对你讲的事情。 这些人在某个年龄来到这个空间，他们就永远的生活在那个年龄。这太不可思议了，简直太可怕了。我承认，但这是自然法则之一，因此也是宇宙法则之一。进一步讲，他们是危险的，因为他们的行为与其说像人，不如说是像野兽。我们和他们之间的对话是不可能的，就像他们与这个空间绝大多数生灵之间的对话是不可能的一样。 一方面，他们不懂得语言交流；另一方面，他们不比任何人更明白他们怎么了。我们确实很危险，而且让我说，我刚才实际上是帮了他们一个大忙，因为我解脱了他们。解脱？你把他们的死看作是解脱？别显得这么震惊，米歇，你很清楚我说的是什么意思。 他们已经从物质身体中解脱了出来，现在可以继续轮回了，像所有的生命体一样，进入正常的轮回程序之中。那么，如果我没说错的话，这层空间是个受难的地方，像阴间或炼狱。我还没有意识到你是个宗教徒。我这么回答道：“我这么比喻是向你表明我在努力理解你的话，同时感到奇怪，他怎么知道我不是宗教徒？”我知道，米歇，我是在逗你玩呢。 不错，这儿确实是某种炼狱。可这是一种意外。实际上，这只是自然界的几个意外之一。白化病就是那些生来肤发皆白的人，是一种意外。四叶木素也是一种意外。你腹中的阑尾也是个意外。医生仍不明白人体中的阑尾有何用。答案是毫无用处。通常在自然界中，任何事情的存在都有它明确的原因。这就是我为什么将阑尾也列为意外了。 生活在这层空间的人们，无论在精神上还是在躯体上都没有痛苦。比如我打你，你感觉不到疼痛；但如果打击的力度很强，虽然你毫无感觉，但你却会无痛而死。这也许很难理解，但就是这么回事。这些人不知道我现在给你解释的这一切。好在他们会尝试自杀，但自杀就是在这里，也不是个解脱的办法。他们吃什么？ 他们既不吃也不喝，因为他们感觉不到饥渴。在这里，记住时间是不动的，死者的尸体都不会腐烂，这实在太可怕了。那么，能帮助他们的最好方法就是将他们杀死了。不错，这是两种有效的方法之一。另一种是什么？将他们送回原来的那个宇宙去，但这会导致巨大的问题。尽管我们能够利用空间通道将很多人送回地球，因而解脱他们，但我确信你能理解。 这将会给这里的绝大多数人带来极大的问题。正如我说的，这些人在这里已经待了数千年了。如果他们回到那个他们已经离开如此之久的空间，会发生什么样的事情呢？他们会发疯，而且没太大意义。他微笑着点点头，肯定了我的话。米歇，你的确是我们要找的人，但我不可太早下结论。你还有很多东西要看的。他将手放在我的肩上，他这么做时不得不将身子微弯。 他大约高二点九米，比我们明显高出许多。我知道我们选对了人，你有一个开明的头脑，但有两个原因使我现在不能对你解释所有的事情，请讲。首先，现在解释为时尚早，就是说，在理解这些解释之前，你还得有更多的基本理念和知识的准备。我明白。那第二个原因呢？第二是有人在等着我们，我们得动身了。 他只轻轻一触，就使我转了个身。随着他的目光，我吃惊的睁大了眼睛。百米之外，有个巨大且通身发出蓝色光辉的圆球状的东西。后来我知道，它的直径大约七十米。这光并不是静止不动，而是微微闪亮，像炎炎烈日之下远处沙漠上的热雾。它离地约十米，既没有门窗，也没有舷梯，光滑的像个巨型的鸡蛋。涛示意我跟着他走进这个巨球。 我清晰的记得，在我走向他时，思想开始失控，一系列连续的影像在我脑海中闪过，就像电影或录像片处在快进状态。我仿佛看到自己正在向家人讲述着此次经历，还看到报纸上那些关于 UFO 的文章。我记得，当我想起我的家人时，心里那种非常悲伤的情绪，这种情绪通透全身，因为我非常爱他们。但此时，我觉得自己就像一只被套住的动物。 我突然想到，或许再也看不到他们了。你完全没有任何害怕的必要，米歇。相信我，你很快会平安返回，与家人团聚的。这已经是第二次了。他完全读懂了我的心念。第一次我还以为是巧合，这一次是确定无疑的了。我相信我吃惊的嘴张得很大。这逗得涛发出一种极好听的笑声，这种笑声在我们地球人中极难听到。当我们离这巨球很近时，涛让我站在他的对面。 彼此相隔大约一米。米歇，任何情况下都别碰我，记住，是任何情况下，别找任何借口，明白吗？我被这命令的口吻着实吓了一跳，但我还是点了点头。他将一只手放在左胸前，我之前注意到的一个大徽章上，另一只手握着一个从腰带上取下的类似大圆珠笔的东西。他将这圆珠笔举过头顶，指向巨球。我记得看见这笔发出一束绿色的光柱，但我不敢肯定。 然后他将这笔对着我，而另一只手仍然压在那个大徽章上，毫不费力的，我们就升高了，飞向那巨球的墙。就在我以为我们要撞上那巨球时，巨球的一部分外壳缩了进去，就像巨大的活塞缩进气筒一样，形成一个椭圆形，高约三米的入口。进入飞船后，我们降落在巨球中的地板上。他将大徽章上的手放下，然后又将笔扣回到腰带上。 其熟练程度表明他经常这么做。来，现在我们可以相处了。说着，他将手放在我的肩上，领我朝着一堵墙走去。墙上发出一小束蓝光，这蓝光太强，我不得不将眼半闭。我在地球上还从未见过这种蓝色。当我们几乎来到这蓝光下的时候，那面墙就让我们通过了。这个就只能这么描述了。本来要按我的向导领我前进的方式。 我发誓，我的头一定会给碰起个大包。但我们穿过了，像个幽灵一样。我脸上那惊恐的表情，使涛开怀大笑，这倒使我安心了不少。我记得他那笑像清风一样，使我惊慌的心平静了下来。我过去常和朋友们谈论飞碟，而且相信他们的存在。但当你真的面对现实时，你头脑中的问题会多得像要爆炸似的。当然，我内心是高兴的。从涛对我的态度上，我觉得我不必担心。可是。 他不是独自一人，我担心的是其他人会怎么样。尽管这趟旅行很让人着迷，但我仍然担心自己能否还能见到我的家人。数分钟前，我还站在我家院子里，而现在他们是那样遥远。我们现在是在一个隧道样的平坦走廊里滑行，走廊尽头是间小屋，其墙壁是极强的黄色，亮的使我不得不闭住双眼。屋顶呈圆穹状，像个倒扣的大碗。 涛给我戴上一个透明的头盔，我睁开一只眼一看，这头盔使那黄色不那么刺眼了。你觉得怎么样？好多了，谢谢你。可那光，你怎么不怕它？那不是光，那是这墙壁目前的颜色。为什么是目前？你带我来是为了重新给这间屋子刷漆吗？没有什么油漆，那只是震动米歇。 你还以为你是在你们的地球空间，可事实上不是。你现在是在我们的一个远程宇宙飞船里，这飞船能以比光速还要快数倍的速度飞行。我们就要动身了，你能不能躺在那张床铺上？屋子中央有两个盒子，很像没有盖的棺材。我躺进一句，涛躺进了另一句。我听见涛在讲话，那语言我不熟悉，但听起来却非常悦耳。我想将身子抬起一点，却不能。 身体被一种无形的力量固定住了，黄色从墙上逐渐消失了，代之以同样强度的蓝光。这油漆活又干了一次，屋子的三分之一突然变暗了。我注意到微弱的光像星星一样在闪烁。涛的声音在黑暗中十分清晰：“米歇，那些是星星。我们已经离开了那个平行宇宙，也要离开你们的地球，要带你去参观我们的星球了。我知道你会对这趟旅行十分感兴趣。” 但为了你的健康着想，出发的过程将是缓慢的。我们可以看着我们前面的屏幕，地球在哪呢？我们还看不到它，因为我们还在它的上空大约一万米处。突然出现了说话声，说的像是刚才涛说的那种。涛做了简短的回答，然后那声音又对着我用法语欢迎我登上飞船。这很像我们地球上的航空公司那句“欢迎乘搭本次航班”之类的欢迎词。我记得我当时感到这很有趣。 尽管知道我是在不寻常的环境中，同时我觉得有一股轻微的冷气流过，像是开了空调。以后的事情就变化的很快，屏幕上出现了太阳。最初它好像碰着地球的边儿，或准确的讲是南美洲，这是我后来才知道的。我又一次在怀疑自己是在做梦了。一秒又一秒，美洲变得越来越小，澳大利亚还看不到，因为阳光还照不到那里。现在地球的轮廓可以辨认出来了。 我们似乎在绕着地球朝北极方向飞行，在那儿我们改变了方向，以不可思议的速度离开了地球。我们那可怜的地球变得像个篮球，又成了个桌球，直至几乎从屏幕上消失。最后，整个屏幕都充满了宇宙空间那黑黝黝的蓝色。我转头朝向涛，期望他能给我更多的解释。你喜欢这景色吗？当然喜欢，简直漂亮极了。但这么快，有可能以这么快的速度飞行吗？ 这不算什么，我的朋友。我们起飞的非常轻柔，只是现在我们才以全速飞行。有多快呢？比光速还要快许多倍。比光速还快？这不可能。那光障怎么办？我能理解，这对你来讲是不可思议的。就算你们的专家也不会相信，但这毕竟是事实。你说比光速快许多倍，到底是多少倍？米歇，在这次旅行中，有很多事情会被故意展示给你。 很多事情，但也有许多细节你是不会知道的。我们的飞行速度就是一例。对不起，我理解你对所有事情的好奇心不能全都满足时的失望心情，但将会有非常多的新的和有趣的事情等着你去看、去学习。因此，当有些事情不能让你知道时，你可不必太在意。他的态度表明此事到此为止，我也就没有坚持，觉得再坚持就显得太粗鲁无礼了。看，那是什么？ 土星，随着飞行，这著名的土星在屏幕上迅速的变大。它的颜色美丽极了，我在地球上见到的颜色是远不能比拟的。有黄、红、绿、蓝、橙等，每一种颜色都有更多的复合色和更多的浓淡色，形成极其丰富多彩的光谱。这些光不断的分离又复合成新的颜色，增强了又变淡了，形成那著名的土星光环。这绝妙的奇观在屏幕上占的面积越来越大。 我似乎感觉到自己不再受力场所束缚，我就想取下我的面具，这样好将那光环的颜色看得更仔细一些。可涛示意我别动。土星的卫星在哪？你可以在屏幕的右边看到两个几乎紧挨着的。我们离它多远？大约六百万公里或更远。控制面板那边有准确数据。如果要我精确估计的话，我得清楚知道我们的摄像机现在镜头的焦距有多大。 土星突然从屏幕的左边消失了，屏幕又恢复了那黑黝黝的蓝色。我相信我当时有一种前所未有的洋洋得意的感觉。为什么呢？我过去对此从未有所求，想也不敢想的。而今这种独特的旅行正是我求之不得的。此时，涛站了起来，对我说：“米歇，你也可以出来了。”我依言照办，和他一同站在房间中央。我注意到他的头盔已经取掉了，于是我问道。 你能不能解释一下，为何就在刚才咱俩在一起时，你一直戴着头盔，而我不戴；可现在我戴时，而你却不戴？很简单，我们星球上的细菌种类和你们地球上的不一样，地球对我们那儿的细菌是极好的培养基，因此为了与你接触，我必须注意这个基本保护。你对我们来说也曾是危险的，但现在不是了。我还是不太明白，你可以说得详细点吗？当你进入这个房间时，那颜色对你太强了。 所以我就给了你现在戴的这个头盔，这是专为你设计的。的确，我们能够预测到你的反应的。没多久，房间的颜色由黄变蓝，那是因为你身上百分之八十的危险细菌都被杀死了。之后，你应该能感觉到一股冷空气，像空调一样，那是另一种消毒，其机理就是用让我们来叫它放射吧，虽然那不是准确的术语，因为这没法翻译成任何一种地球语言。 这样我就被百分之百的消毒了，而你身上却仍有相当多对我们有害的细菌。我现在给你两粒药丸，三小时之内你就可以被认为和我们一样纯净，并可以和我们在一起了。说着，他就从棺材下的一个小盒子里拿出两粒药丸，还有一个装有某种液体的试管，并把它们交给了我。我想那试管里是水。我将药丸和那液体一同服了下去之后，一切开始变得极不寻常。 涛用手托起我的身体，将我放进那棺材里，去掉我的面具。这一切都是我从离我二到三米的地方看到的。我真真切切的在远处看着自己的身体，静静的躺在棺材里。不仅如此，我还能凭借意念在房间里自由活动。涛说道：“米歇，我知道你能看见我，并能听到我的话，但我看不到你，因此在对你讲话时，我没法看着你。你的灵体已经离开了你的肉体，这没有什么危险。” 你不必担心，我知道这对你来说是第一次。有些人会因此而惊慌失措。我给你了一种特殊的药丸，是为了清除你身体中所有对我们有害的细菌；另一种是为了使你的灵体离开你的身体的，其效力会持续三小时，用这三小时来净化你的身体，这样你就可以参观我们的宇宙飞船，而不会对我们造成污染，也不会浪费时间。这似乎很奇怪，但我觉得这很自然。 我也听得懂他的解释，这妙极了。他走到房间隔板前，嵌板便会自动划开，形成一道门让他通过，然后嵌板又会自动闭合。我跟在涛的后面，与他之间保持着一段距离。每次嵌板在我到达之前就关闭了，但我却能径直地穿板而过。我们经过一个又一个房间，最后来到一间直径约二十米的圆形房间，里面至少有十二个航天员，全都是体型像涛一样的女性。 涛朝着其中的四个人走去，他们都坐在巨大的、看起来非常舒适的椅子上。这些椅子围成了一个圆圈。当涛在一张空椅子上坐定之后，这四个人转过头朝着他，脸上带着询问的表情。涛故作姿态，摆出一副神秘兮兮的样子，但最终还是开口了：“我又一次极兴奋地听到了那种语言，那声音对我来说非常新颖，其音调是那样悦耳动听，就像是在唱歌一样。” 他们全都兴致勃勃地听着涛的汇报，我估计他们是在讨论着我。我相信我的估计是正确的，因为我是他们这次任务的主要人物。当涛汇报完毕之后，他们就开始了一连串的提问。另外两个航天员也加入了他们的讨论，讨论气氛越来越热烈。我在旁欣赏着他们的谈话，却一句也听不懂。此时，我留意到有三个人正举在一个屏幕前，我凑了过去。 屏幕上显示出色彩极为逼真的三维图像，不难看出这里必定是飞船的控制中心。我的隐身使得参观变得更为便利且有趣，这里的每个人都可以完全忽略我的存在，丝毫不受干扰的忙着自己的工作。在一个较大的屏幕上，我看到了许多光点，有大有小，有亮有暗，但是都持续不断的朝着恒定的方向运动，有些朝屏幕的左边，有些朝右边。 当它们在屏幕上变得越来越大时，速度也就越来越快，最后从屏幕上消失。它们的颜色非常鲜亮，极为漂亮，从淡淡的光点到极明亮的黄色，就像我们太阳一样。我很快就意识到，它们是许许多多的恒星与行星。飞船正穿行在它们之间。它们在屏幕上无声的运动，给我留下了极深刻的印象。我说不出我欣赏了它们有多久。突然，控制室里充满了一种柔和而又威严的声音。 同时，许多灯都开始闪烁起来。那些正在与涛谈话的航天员立刻转身返回了他们的控制台。他们的椅子好像是专为他们每个人设计似的。每个人都在全神贯注地盯着眼前的屏幕。在这些巨大屏幕的中央，我看出一个很难形容的巨大物体。硬要说的话，那是个圆形的蓝灰色的东西。它固定在每个屏幕的中央，一动不动。房间里静极了。 众人的注意力都集中到了三个航天员身上了。他们控制着一个有一些长方形部件的装置，有些像我们的计算器。突然，在一面我认为是墙的巨大区域上，我看到一幅使我目瞪口呆的纽约的画面。不，那是悉尼。我自言自语道。可是那桥却不一样，那是桥吗？我惊讶地立刻问刚好站在我身边的他。我忘记了，我不再在我的肉体中，没有人能听到我的声音。 我能听到涛和他的同伴们对他们眼前景色的评论，但因不懂他们的语言，我自然明白不了什么。但我确信涛没有对我撒谎，因为地球的确是远离我们了。我的向导曾给我说过，我们是以快于光速数倍的速度飞行。我已经看到过土星在我们身后退后，之后又是我认为的行星及那些太阳。如果我们现在又回到了地球，那该怎么解释呢？涛大声讲起了法语，使得大家都转头朝向他。 米歇，我们现在是停在阿莱姆 X 三星的上空，它比地球几乎大两倍，就像你在屏幕上看到的，很像你们的地球世界。我现在不能给你详细解释我们此行的任务，因为我得参与其中，但我在之后会给你解释的。为了使你清楚一点，我只能告诉你，我们此行的原因与你在地球上知道的核辐射有关。所有的人都在忙着。 每个人都明确的知道什么时候做什么事情。我们静止着，巨大的屏幕上显示出一个城市中心的景色。这不过是一个巨大的电视屏幕，但上面的图像是如此鲜明逼真，就好像我们从一栋楼的窗户里向外看去似的。我的注意力又被吸引到了另一个小一些的屏幕上，它是由两个航天员监测着。那上面我可以看到我们的飞船，就像在平行宇宙时看到的那样。我惊讶的注意到。 在我们这个飞船的正中稍下方，有一个小圆球被释放，就像母鸡在下蛋一样。一出来，它就加速朝下飞去。当它从屏幕上消失后，另一个小球也被释放出去，接着是第三个。我注意到每个小球都通过不同的航天员面前的屏幕分别监视着。这些小球的下降可以在一个大屏幕上显出来了。它们与飞船之间迅速增加的距离，本应使它们很快就看不到的。 但他们却仍然被显示在屏幕上。我推断这摄像机必定有极大的聚焦能力。确实，因为在第一个小球从屏幕的右边消失的时候，第二个就从左边消失。但现在我们仍可以非常清楚的看到中间这个小球的下降过程。它降落在一个巨大广场的中心，广场周围是众多的楼房。它悬浮在那里，好像在离地面几米处被吊着似的。 另两个小球的降落过程也同样的被监视着。一个小球悬浮在一条横穿城市的河流的上方，另一个悬浮在城边的山岗上空。出乎意料，屏幕上出现了一幅新景色。我现在能很清楚的看到那些大楼的门或门廊，或那些本来应该是门的地方。那些地方现在是一些裂口。直到现在，我清楚的记得，我当时觉得这整个城市是多么奇怪和难以理解。 一切都是死静不动。由于篇幅的关系，本期视频先到此为止。欲知后事如何，且看下期分解。感谢您的收看，咱们下期再见。